Hapo unapokaa ulipofikia sio sehemu sahihi, na kama utaendelea kukaa usije ukanitafuta kumlaumu. Aliponambia hapa, yule bibi mimi namuogopa kwa sababu ana walinzi wawili wa Masai, halafu wanawake kama sita hivi ndo wako naye. Kwa hiyo mlinzi mmoja anakaa mbele, mmoja nyuma, wanaobakia katikati ni yule bibi na wanawake hapa wote wamevaa nguo nyeupe. Kwa hiyo eh, mkundi zima la watu utakuta tumeongozana, ndo napelekwa unarudishwa ni saa kumi usiku kumi tisa ndo kumbe huku naamka mm. na nilipoamka nikamkuta yule mjomba mm. ndo kapiga kachuchumaa unajua kuchuchuma mm. kachuchumaa sehemu ya kichwa nilipolala kwa sababu si nimelala kwenye godoro mm. godoro liko chini mm. kwa pale kwenye kichwa changu nilipolala mm. ndo kachuchumaa hivi Mm. Yaani kichwa mimi kiko hapo yeye kachuchumaa hapa chini ya kichwa. Na mimi ndo nisikwamka ile kwa kushtuka, niliamka kwa kufumbua macho na yeye nikamkuta ananiangalia. Mm.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 baada ya kufika katika taifa la Kenya pale sehemu ambapo ni Mombasa wanapaita kwa ndugu zake wajomba zake, mambo yakaanza, unaambiwa kuna shetani aliyekuwa anagombaniwa. Ilikuwaje na nini? Tunaendelea kufahamu nini ambacho kiliendelea kutokea pale. Tuendelee brother, mambo vipi? Safi, vipi hali bwana? Salama kabisa, hongera kwa majukumu. Asante bwana, shukrani. Ehe, pale kwa wajomba pale, nini ambacho kilifuata? maisha yakasonga, maisha yaliendelea. Mm. Baada ya kukaa pale ikawa nikaingia katika mkumbo wa maisha mengine tofauti na nilikotoka, kwa sababu nili, ukitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni lazima maisha unakuta yamebadilika. Mm. Nilitoka huku nikiwa ni mvuvi, nikaja sehemu nyingine ambayo kwa nilikuta mazingira mengine sasa ya ganga. Mm. Unaishi kufuatana na mazingira watu wanaoishi. Baada ya kuja pale nikakuta watu wale pale maisha yao wanaendesha maisha yao, kazi yao kuu ni kuganga, yani ni uganga mm. Jambo ambalo kwa nilikuwa naona kwangu mimi nilikuwa siamini mm. Lakini kwa sababu ukisha hata kama huamini kama unaweza ukaenda sehemu ukao huamini kama pombe inalewesha, lakini ukinywa ukilewa, si utajua kama kweli inalewesha mm ndio aliotokea Kwa hiyo baada ya kukata kataa nikashirikishwa kwa njia moja au nyingine, mimi nikaingia kwenye uganga. ikawa sasa baada ya kutafuta mganga, mimi mganga ni mwenyewe. Mm-hmm. Maisha yakawa yanaendelea. Nikawa naishi nao. Mm. Katika maisha ambayo nilikuwa naishi pale natoka asubuhi naenda zangu bichi, nakaa siku mbili siku tatu, nikija pale nafika kwa mjomba. Kwa mjomba mule kuna kilinge cha uganga, ye mwenyewe ni mganga na yeye ana imani mimi ninaweza uganga. Naishi katika maisha hayo Lakini siku moja katika, katika kukaa kwake pale mimi nilipewa chumba kile ambacho kwa anafanyia uganga mm. Siku moja wakati nimelala chumbani katika ile nyumba ya mjomba, niliota ndoto ile ndoto nilipoiota nilikuwa sielewi kwa kusema ukweli, kwa sababu ni mara yangu, yani ni mara ya kwanza kuota ndoto kama ile mm. na mazingira ninayokaa na niliyopitia na nikilinganisha na ile ndoto niliyoiota, ilibidi nielezee watu mm. sasa mm. Nililala mule nikaota kama jua linachomoza jua linachomoza na linachomoza chini, yaani katika vile jua kuchomoza, sio kama linachomozea hivi, linachomozea hivi chini. Nyumba ninalala mimi dirisha lake liko chini, kwa hiyo lile dirisha sehemu ya mwezi ulipo jua lilipochomoza ni asubuhi, yani tuseme jua ndio linachomoza sehemu ile dirishani pale, ukuta ukawa umetoka vile nilivyoota kule na mimi nikapita pale pale nikalifuata ile jua. Sasa kutoka pale nilipokuwa nimekaa kulifuata ile jua ni ngazi moja kwa moja mpaka nikaingia mule kwenye jua, hivyo nilivyoota huko usingizini. Nilipoingia tu kwenye ile jua nikaona kama nimeingia kwenye nchi nyingine, yani nikaingia kama sehemu, yani kama ile naingia tu naliangalia jua vinaingia, ikawa kama nimeingia, yani kama nilikuwa ndani nimetoka nje, mm. sehemu moja safi, hakuna kitu cheusi kuanzia ndege, wanyama mpaka watu ni nguo nyeupe, kuku mweupe, mbuzi mweupe, ng'ombe mweupe, yani kitu kama hicho kule ninavyoangalia. Alafu kaa kuna mti fulani hivi mkubwa sana unaitwa mvule. Chini ya mvule kulikuwa na bibi bibi mzee ana watu wamemzunguka. Katika hao watu mtu aliyekuwa tofauti walikuwa ni watu wawili, na wale wengine ambao kwa walikuwa wamevaa nguo za Kimasai, nguo za Kimasai na rangi ni zile shuka za Kimasai na wamevaa Kimasai na wana mikuki ile mirefu ile lakini waliobakia pale wote wamevaa nguo nyeupe, akiwemo yule bibi mtu mzima ambaye kwa nywele nyeupe hizi hizi nyeupe, kila kitu chake ni cheupe. Alafu ana asili ya wapi huyo bibi? Ni mtu tu Mswahili lakini vyote vyeupe na ndio akaniita pale. Baada ya kuangalia angalia, yeye ndo kamwona kwenye ule mti mkubwa shinani, akaniita. Nilipofika pale akanieka, akanieka chini pale, na kuna watu wengine wamezunguka zunguka, ikiwa wengi ni wanawake akaniita kwa jina langu na mimi nikamwitikia, akasema nikaa hapa, nikakaa. Kitu alichoniambia pale, aliniambia vitu hivi mm. Papa ulipofika sio sehemu sahihi mm. na kama utaendelea kukaa baadaye usije ukamtafuta, usije ukamtafuta wa kumlaumu. yani alinambia hii. Hivyo ni vitu viwili kwa kwa vitatu. yani ni maneno matatu kwa vitu viwili. Mm hapo unapokaa ulipofikia sio sehemu sahihi, na kama utaendelea kukaa usije ukanitafuta kumlaumu. Mm. Mimi kama mimi kitu nilichomwambia nikamwambia naishi pale kama nyumbani. Mm. Kwa sababu mjomba nakaa kwake. Mm. Kwa hiyo sijaona ubaya. Basi sawa, akanipa kama kitu kama kama mke wa ng'ombe vile. Mm. Lakini sinki Nikiuangalia hivi ni kwa sababu ni wa kijani kama kitawi cha mti lakini kwa umbile la mkia wa ng'ombe mm. ndo akanipa akaniambia, basi huu hapa chukua, halafu kesho Ah, halafu ila aliposema halafu tu kuna mama mmoja anakuja, kuna mtoto kamshika hivi kambeba. Mm. Alipokuja akamleta ule mtoto akamweka pale, yule bibi kakaa hapa, mimi nimekaa hapa, akamweka chini kama hapo. Yule mtoto ni mkubwa, anafika hata miaka kumi mm. lakini hatembei, hakai kitako na haongei. Kwa hiyo alipoleta akasema haya basi huyu hapo mpe dawa mpe dawa. Mm. Nikaangalia kwa pembeni nikaona kuna mkunazi. Mm. Yaani pembeni yake kuna mkunazi. Nikaenda pale nikachukua viale vile vya mkunazi. Nikavifikicha fikicha halafu baada ya kumaliza kufikicha nikachukua nikamkamulia maji mdomoni yule mtoto pale pale akanyanyuka akatembea na akawa anaongea. Mm. Akasema eh, kweli hapo sawa, basi sawa, twendeni. Akanisindikiza. Kwa hiyo tukatoka tunatembea mpaka nikaona hivi vinatoka mule kwenye lile jua. Nikatembea hatua kama tano mbele, nikaangalia kweli naliona jua lile pale nyuma yangu mm. Ushanaelewa eh? Na wakanisindikiza mpaka pale nyuma nje ya ile nyumba, kuingia ndani tu ukuta ule ukafunga -hmm. na wale nao nikaona ukuta umefunga nini, nikajisi sasa niko ndani, ile niko ndani tu na, nataka kama nilale ni, na kunguta miguu hivi nilale, ndo kumbe huku naamka mm. na nilipoamka nikamkuta yule mjomba mm. ndo kapiga kachuchumaa, unajua kuchuchuma mm. kachuchumaa sehemu ya kichwa nilipolala, kwa sababu si nimelala kwenye godoro mm. godoro liko chini kwa hiyo pale kwenye kichwa changu nilipolala mm. ndo kachuchumaa hivi mm. Ushanaelewa hapo nikiongea. Kashuchumaa kichwani mwako. Eh, yani kichwa mimi kiko hapo eh, kachuchumaa hapa chini ya kichwa. Na mimi ndo nilisikwamka ile kwa kushtuka niliamka kwa kufumbua macho na yeye nikamkuta ananiangalia. Mm. Ni saa kumi usiku. kumi tisa mm. usiku. Na alikuwa anaingia ana taratibu za kuingia unapolala wewe? sijawa mimi sijui kama alikuwa anakuja anaingia au ndo alikuwa siku ile tukaja au siku siku nini, na wala sikufanya hofu wala sikumfikiria vibaya katika mawazo yangu mm -hmm. kwa sababu aliponiona kama nimefungua macho tunaangaliana, akaniambia time ya swala mm. twende msikitini. Yani kama alikuja kukuamsha hivi, yani vile alivyo, yani mimi nilivyochukulia, na kama alikuja kuniamsha, kwa nini hakuniamsha mpaka nimeamka mwenyewe mm. Ushanielewa? Mm-hmm. Kwa hiyo sasa kweli baadaye aliponiambia tuende msikitini kweli nikakaa kitako nikamwambia mimi nimeota. Mm. Nikamhadithia ile ndoto mzima. Mm. Kwa hiyo nikamwambia hapa asubuhi atakuja mtu mama na mtoto. Mm. Akishakuja kama itakuwa nimetoka, wewe ni, nipigie simu mimi nikirudi, dawa yake tayari ninayo nimepewa, huko ndiko kwenda. Mm. Kushana maneno ninamwambia yule mjomba. Mm kweli mjomba yule pale pale na saa yake, akaangalia kuangalia saa kama saa tisa na nusu hivi, mm. time ya kuswali bado. Sikutia hofu katika moyo wangu, na yeye sijui kama alichukulia kama mimi labda nimemhosi vibaya mm. kwa sababu haiwezekani yeye mimi niamke anaambia tuende msikitini, alafu yeye mwenyewe aseme ah, muda bado kidogo mm. na yeye nimemkuta kanitumalia kichwani lakini mimi sikuyachukulia, na ile ilipofika time kwetu tukaenda msikitini kutoka swala asubuhi yeye yeah, akatoka akaenda kazini, kaenda kazini kusaini tukurudi mimi nipo pale yani kama yeye anarudi kama anafika tu pale kwake pale, salamu alaykum, alaykum salamu salamu salamu, mi natoka nikatoka kwenda mtaa wa pili dakika mbili, yani nimetoka tu ikafika tu ananipigia simu, njoo nyumbani. Nafika kweli mama yupo pale, mtoto kama ana miaka mitatu hivi, lakini kweli hatembei mm. yani kama yule mtoto kama mtoto wako vile vitoto vizuzu vizuzu vile mm. hatembei, mama anambeba ana miaka mitatu akaletwa pale. Kwa kusema kweli, sasa pale mimi nikajiuliza, ule ni mkunazi, hapa mimi nitafanyaje? Mm. Lakini ghafla tu, kwa sababu nyuma ile nyumba kulikuwa na mlimao, kakata vile saba vya mlimao mm nikavitwanga twanga twanga twanga twanga twanga twanga, kamua maji yale twanga twanga na maji kidogo twanga twanga, nikatengeneza dawa nikamtilia kwenye kikombe kidogo, mpe mpe hii muda siku tatu, halafu mpake pake, ikifika siku tatu njoo chukua dawa nyingine. Kweli bana, baada ya siku tatu anakuja ule mtoto ndo anaanza kusimama simama. Huo mlimao una, una, una limau una una una unaendana na huo mkunazi au wewe lakini tu sasa vile nilivyoona, yani niliona tu kwa sababu mkunazi mimi nitopata wapi? Mm. Na yule nishamwambia kama dawa mimi nimekuja nayo. Mm. Kwa hiyo sasa kweli kweli yule mtoto alikwenda akao akanini, ndio bismillah, yule mtoto kapona, akawa anatembea, yule mama akawa analeta hela. Unajua shilingi elfu saba mm. za Kenya, mpesa nyingi mtu kwenda kwa mganga ati kufanywa dawa elfu saba elfu tano mtu kajita yani huyo katoa hasa hela kajitahidi elfu mia tano ndio pesa unazotoa kwa yule mama akatoa elfu saba baada ya kutolewa ile pesa yeye mwenyewe yule alisema kama hapa cha msingi tutengeneze kibubu hela yoyote tunaoifanyia kazi tuliweke mule Yes, anafanya kazi ile, anafanya kama kazi yake ya nyumbani. Hmm. Kwa hiyo tuweke ile hela, ile hela tuiweke mule, alafu tuchukue tuje tukae baada labda miezi sita tuje tubomoe tuone tutakuwa mm, tutapata nini, angalau kila mtu atapata hela, ataangalia maisha mengine ni sawa. Mm. Kweli kaa tuna ile ndio kazi ya kwanza. Mimi na yeye akaenda zake huku na mimi naenda zangu bichi huko, kwa sababu nilijichukulia kama siwezi kufanya jambo lolote bila yeye. Sasa ikawa pale zile kazi ambazokuwa unajua waganga au waganga kubahatisha, mtu unaweza ukamwona ni mganga ukenda pale maneno ana maneno mia Lakini ukija kukaa naye ana kazi mia ambazo kwa kashazifanya miaka miwili nyuma za watu haziwi. Ushanielewa? Yeah. Mtu anamfanyia mtu kazi haiwi haiwi, mpaka sasa akimwona anatamani amkimbie, akimwona aibu akimwona kaja hata kama anakuja na shida nyingine, yeye anajua yeye anakuja yale yale ile ya nyuma tayari ana, anajenga hofu. Kwa hiyo yeye alikuwa na mrundikano wa shughuli za watu ambazo kwa kashazilea hela na hazikuwa yeye ikawa sasa ngazi yake ni mimi, yani yeye anaenda kazini kusaini kurudi, akirudi anaanza kuniendeza, basi bwana, kuna kazi hapa ilikuja, ajira ilikuwa hivyo, unajua ndio hadithi tunazozungumza na hadithi zile kazi za zamani zilizo nini. Yule mama juzi kanipigia simu, bwana atakuja, maana hata nashindwa nikija nimfanyeje, mwachaje mm. na kazi yoyote ilikuwa Mwenyezi Mungu alivyokuwa mwingi wa rehema, iliyokuwa kama kweli kazi inakuja, basi lazima ule bibi anakuja. Nikilala tu mule ndani, nilale mule ndani tu, nisilale sehemu nyingine yoyote lazima nitaota ndoto ile na nitakutana na ule bibi na atanielekeza, na kweli akinielekeza tukifanya imo, ikawa naenda kwa mtindo huo mpaka wote sasa wakajua kama kweli hapa kweli ujamaa kweli anatisha. Mm. Yaani mm. tulikuwa tunafikiria kweli ujamaa jamaa maisha yakaendelea na kweli na mimi na, unajua unapokuwa ni mhangaikaji kila hatua moja lazima uhesabu nina tamaa kama hapa Mwenyezi Mungu atajali ya mimi nitafanya kazi, nitakachokipata mimi hii safari nenda zangu Ulaya. Mm. Kushanaelewa eh? Mimi safari hii ni Ulaya, natafuta nauli ya Ulaya. Kwa hiyo elfu tano mtu katoa elfu tatu zega kisha akishakabidhiwa pale ananikabidhi mimi, nazihesabu nazidumbukiza mule mm. kibo kibubu cha mbao akitoa mule na ananikabidhi, nahesabu nadumbukiza, na mimi nahesabu kwenye kichwa changu nilikwenda bwana. Tulikaa tukaja tukapata kuna kazi moja. Yule bwana alikuwa anamfanya kazi mzee mmoja alikuwa na, yuko ikulu kule Nairobi ikulu ndogo. <clears throat> Yule mzee akaenda kanunua nyumba ya estate. Unajua Mombasa kuna estate. Zile nyumba zinazojengwa alafu zikaa zinapangishwa. Alafu zikaa zinauzwa. Ushajua zile mm. nyumba nyingi zilizofanana. Kwa hiyo yule mzee akaenda kanunua nyumba ya estate, yeye na mke wake na watoto wao, wao wawili wa kike na kiume. Baada ya kununua ile nyumba estate, wakahamia Mninzi getini kule mm. wao wenyewe wanakaa huku, dada wa kazi wale wanaenda shule, mama anaenda kazini, baba anaenda kazini, maisha kaa naendelea, lakini ile nyumba ikawa hawawezi kulala Yaani ile nyumba ina vituko balaa. Kumbe huyu aliyokuwa kapanga, yule mwenye zile nyumba zile hmm. anapangisha kila mpangaji akikaa siku mbili kadai lake anaondoka. Sasa yeye hajui tatizo, akaona solution hii ni kuiuza nyumba zangu zote hizi hapa. Watu wanapanga na kai nyumba imefanyaje? Hmm. Ushaona ile? Mm. Na yule naye akaja kainunua na akishanunua akashanunua utasema ni nikurudishe lako eti nyumba uweze kukaa. Mm. Haiwezekani. Yule bwana kwa sababu alikuwa anajulika, yule alikuwa na serikalini na yule bwana naye ni afisa serikalini. Kawa kazi wanajuana, yule aliunganishwa na yule, yule aliunganishwa na yule, akawa anajuana, yule Ikulu, yule yuko manispa na Naye sijui alikuwa anafiagia yule mzee kule Ikulu au vipi, sijui Ikulu ndogo na Mombasa. Mm. Akaja akampigia simu yule mzee akatoka kule akamfuata yule mzee kazini, wakazungumza wakayapanga. Walipomaliza yule bwana kama anaona anachelewa, wahi aje kunielezea. Nilipokuja mimi sipo akanipigia simu, kwa mjomba, rudi nyumbani, njoo mara moja, kuna shughuli hapa. Nilipofika pale akanikalisha, akanielezea kuhusu ile historia, yule mama na ile nyumba, yule mzee na ule nyumba mm. na mke wake basi nikamwambia basi sawa, leo lini? Akanambia ikawa ile siku kama ilikuwa sijui ni Jumanne ile, nikamwambia sasa hapa itabidi tusubiri mpaka Alhamisi. Mm. Alhamisi mimi nitakupa majibu ili tuone kama hii kazi itafanyikaje. Mm. Sababu kazi siku zangu zilikuwa ni hizo mbe Jumatatu Alhamisi. Kwa hiyo ukinikosa Jumatatu ya Alhamisi. Mm. <laughs> Basi tukakaa Jumatano. Alhamisi usiku ile kulala tu pale, bibi huyu kaja. Pokuja kule akanichukua vile vile, tukaenda zetu mpaka kule kule kule tulipofika sasa pale ndio sasa naiona ile nyumba. Yani mi sijui hii nyumba iko sehemu gani wala sijui vipi, lakini moja kwa moja kwenye ile nyumba, nyumba ilikuwa na vigae vigae vyekundu kinyumba tu fulani hivi, ina vigae vyekundu, ina rangi nyeupe nje yani mpigwa rangi nyeupe na kigeti fence yake, yani nikawa naiona ile nyumba nyumba kama ile yani, na nilikwenda kudhibitisha kama hii nyumba ni kama ile nilipokwenda kule kwenye ile nyumba mm. Basi nilipoiona wale moja kwa moja tukaingia kwenye ile nyumba mm. Baada ya kuingia kwenye mtoto na bibi ehe, baada ya kuingia kwenye nyumba moja kwa moja uwani, yani kwenye fence uwani, yani kuingia hapa, ukiingia mbele kama hapo kwenda uani, unaingia ndani, unapita korido, yani ukiingia sitting room korido mm. yani e, eh, unaingia hapa sitting room huku korido ya kwenda uani ambako kuna fence huko uani huko ndo kuna madudedude tu mwenyewe kama masto store mm. au gari ikiingia huko sasa ile ukitoka kwenye nyumba kubwa kuingia uani mkono wa kulia mm. yani hapa kwenye kipembe kwenye vi hapa mpaka pale moja kwa moja yule bibi kasimama pale na mimi kanisimamisha kwenye hiyo nyumba huko usingizini. Mm. Kanambia hapa. Mm. Kwenye hii nyumba tatizo lote liko hapa. Mm -hmm. Aliponambia hapa, yule bibi mimi namuogopa kwa sababu ana walinzi wawili wa Masai. Mm. Halafu wanawake kama sita hivi. Mm -hmm. Ndo wako naye. Kwa hiyo mlinzi mmoja anakaa mbele, mmoja nyuma. Wanaobakia katikati ni yule bibi na wanawake hapa wote wamevaa nguo nyeupe. Kwa hiyo mkundi zima la watu utakuta tumeongozana, ndo napelekwa unarudishwa ikawa ngoma ni kama hiyo. Kwa hiyo aliponielezea tatizo liko hapa, akanambia twende, tukarudi sasa kwenye mtindo, akanambia pale, akanitajia mbuzi na kondoo, kuku watatu, yani akawa anataja vitu kama hivyo vipatikane hivi, vikishapatikana hivi kila kitu kimekwisha inakalika hii basi haya haya maneno machache tu tayari akanichukua pale tukatoka akanipeleka mpaka kufika pale kuingia ndani tu yani ile nafika tu yule mzee kafika naye anagonga mlango tena ndo anafungua mlango yani mimi ile najitengeneza na, nilale ndo naamka yani pale ninapotoka kule nikijitengeneza nilale ndo naamka ile najitengeneza tu nilale nafungua macho yule mzee naye ndo anasukuma mlango anaingia ndani yule mjomba yule mm. akanambia da nikamwambia da fadhali umekuja hapa hapa nikuelezee kabla sijasahau, kwa sababu nikilala mpaka nikikaa mpaka asubuhi nitasahau. Sasa mimi kwa kwanza pale nilipomwambia vile akatikia haraka haraka, sawa mjomba. nika najiuliza huyu anajuaje kama mimi ndo narudi? Mm. Au kuna nini huyu? Mm. Yaani nikaa najiuliza vile, lakini unajua adui wa masikini ni uoga, na siku zozote jambo lolote ukilekea woga kwa kusema kweli, kushinda ni sehemu ndogo sana. Kwa hiyo kwa sababu nilikuwa sina uoga, hata mwenyewe sijui alikuwa anajisikiaje. Kwa hiyo nikaa namuuliza <clears throat> na kamwelezea sasa, nikamwambia hii nyumba iko kusini na mlango umeangalia mashariki mm. umeangalia kaskazini mm sawa eh? mm. mlango mkubwa wa kupitia watu umeangalia kaskazini magharibi mm. yaani nkana namfafanulia kama hivi akanambia mimi mwenyewe sijui iko wapi kwa hiyo naweza nikasema sawa au naweza nikasema sio sawa nikamwambia sasa tatizo liko ndani ya hii nyumba mm. hapa kupatikane, nikamtajia nikamtajia nikamtajia nikamtajia nikamtajia nikamtajia vyote mm. vyote vyote vilivyonitajia vyote bila kusahau mpaka kipande cha mua mpaka kile kipande cha mua, kipande cha mua mweupe. Ndizi mbili ndogo zile za kisukari, unajua ndizi ndogo zile eh, mbili Ndiyo. Yani nilitaja yani kama nilikuwa naandika kichwani ninachoambwa na yule bibi, nikamtajia, alafu pale pale nikapitwa na kama kausingizi hivi yule yeye akaondoka zake akaenda zake akaenda kakaa sijui kama masaa mangapi akaja kanyosha tena tukaenda msikitini tukitoka msikitini tu anavaa anaenda kazini mm. kafika kule anafanya fanya nini saa mbili saa tatu karudi Aliporudi saa tatu ile kufika saa nne tu kaja dereva na mke wa yule mzee sasa yule naelekea kwenda kazini kampiga yule mzee mzee, na yeye akamtumia dereva na mke wake, wakaja waka pale. Alipokuja pale mzee yule tayari akaanza kunini pale, tukaitana, akaniita ndani kule na yeye na yule mama akasema, bwana, hii kazi itagharimu elfu thelathini za Kenya. Mm. Yaani hiyo ndio pesa ya kazi. Hapo kinachotakikana akataja mbuzi, kondoo, kuku watatu mweusi, mwekundu na mweupe sawa eh? akataja na hivyo vitu vitu kibao ambavyo kwamba kwenda kununua. Basi yule mama pale pale kwanza akatoa elfu kumi mitika ile shilingi ya Kenya katoa ile, alipotoa mzee yule akachukua ya vifaa hiyo, kwenda kuchukua vifaa yeye, akasema kama mbuzi, kondoo na kuku watatu atawaleta dereva. Mm. yani hizo ni za kununua vile vifaa, ujue kama alikuwa amechoka. Mm. Baada ya kuchukua ile na yeye huyo akaondoka, akaenda kapanda matatu, akaenda zake Mwembe tayari. Kuna mbuzi dereva atawaleta na kuku na mbuzi, hivyo vifaa vingine, kwa sababu itakuwa ni usumbufu, kanunue kweli. Yule akaondoka akaenda kanunua mm. Kweli siku ile dereva akutokea siku ya pili saa nne asubuhi tayari kuku na mbuzi wameletwa ambaye kuwa ni Ijumaa. Mm. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili shughuli itafanyika Jumatatu. Mm. Sawa, yakapangwa mambo pale, ndipo walipokuja kukubali kama huyu akiacha utoto mm. basi kunakuwa na kifaa kimoja kikali sana mm. pale tuliwachukua wengine wawili wale katika wale wajomba mm. kwa hiyo kukaa na wajomba watatu mm. na mimi Ushanelewa? Na yule bwana na mke wake na mwanawe na, na wanayo yeye na wana yeye na mke wake na watoto wake wawili na mlinzi na mfanyakazi mm. watu sita, na sisi tukaenda watu wangapi? Wanne hmm. tuka watu tisa, alafu na sijui kuna wazee wawili nao walikuja pale, sijui ni jamaa zake yule mzee, na sisi tukachukua tuka vijana wa, wa watatu wa kuchinja chinja pale mm. kwa hiyo tukawa watu wengi ngoma inaikwa ukumbini, ukumbi kuna makochi kaikwa. Sasa kila kitu tayari kikapangwa, yeye mwenyewe anajua kupanga, mimi ndio sijui kupanga. Yeye akapanga panga kwenye masinia nini nini nini, mbuzi wako uani huko mpaka alipomaliza. Haya, sasa na nisubiri mimi nitasemaje, tuanzeje? Nikamwambia anza, akanambia ah, mimi twende. Sasa yule anashangaa, yule ni mtu mzima, ni mzee kabisa lakini ndo ananisikiliza mimi. Nikamwambia haya, bismillah, yanza anzeni, anzeni. Kila mtu ana, mimi nasema anzeni, nasubiri wataanzia wapi, na wao wanasubiri mimi nitaanzia wapi. Kidogo nikamwambia hebu chukueni, kila mtu achukue ubani hapo, atietie kidogo mo kweli kweli watu wote wakachukua ubani, wale ndio kuja nao wale na wale mama nao na mwenye nyumba wale, haya kila mtu anuia ni ana mazumuni yake hapo. Haya, alafu tukae vizuri tusizibiane njia kwa sababu kitakaja kutokea sio tena watu wanakuja kuangukiana, wanaanza kuvunjana. Sasa niliposema vile kidogo, tunajua watu wakapata uoga, mpaka wale wajomba nao baadhi yao wakapata, wakajua hapa Mm, kweli bismillahi rahmani rahimi, watu wakaanza dua pale, zikasomasomwa Qurani moja mbili tatu kidogo e, kama kawaida watu kule. Mzee yule mjomba yule ndo akaanza kupandisha, mwingine naye akapandisha, mwingine naye akapandisha. Sasa alipo nini, nikamtoa amri, chinja mbuzi, chinja kondoo, chinja kuku watatu wale, chinja chinja tu mpaka namaliza kuku watatu. Nikamwambia tu nini nikawapa kazi ya kuchimba pale kuchimba baba, kilichotokea wayacha pale kulizikwa mtoto mzima akiwa hai hmm? mtoto akiwa hai ndo alizikwa pale sasa na yule mtoto alizikwa kama labda anazikwa mtu hamtaki mm. Ni kafara ambalo kwa lilifanyika pale, huyo alikuwa na kasijua alikuwa na maana gani mm. Kwa hiyo tukatoa kama kitoto, yani kitoto mm. kizimu, ah, sio kizimu ah una kwa zaidi ya miaka mitatu miwili, lakini kina mwili wake au, eh, au kime ah, mbaki mifupa kitoto. Kilitokaje? Kina mwili ukiwa umeharibika? mifupa ya kitoto. Kwa hiyo kama vile vile yani kama kimelala ula unajua mifupa haija paraga jenikani kitoto eh, na ule anayekifukua pale tayari pale chali, yani ile kufukua kutia mikono tu hivi kule kama kapigwa shoti huyu mm. naye kule, yani fujo mule ndani, shike huyo shike, kama wanafukuza kitu fulani hivi, si unajua ile mm Eh, sasa mimi ndo nimekaa pale mzee na mimi sielewi pale. <laughs> Unajua? Shalianzisha balaa alafu kulizima kwake. Yaani sielewi unajua unaweza ukafanya jambo halafu wewe huelewi kama ukimbie, upige kelele au ukae tu hivi wa ujifiche. Kwa hiyo ikawa pale ni tafurani, yule anafukuza huku, yule anafukuza huku. Eh, eh, eh, Basi mimi nilikuja kusema tayari, yaani ile nilipokuja kusema tayari mimi sielewi, yani sielewi, yani kila kitu kimekaza mwilini kwangu. Sasa kumbe ndio yule jini wenyewe ndio akashakamatwa pale, haya watu wakafanya fanya, haya malizia kufanya hivyo, choma hichi, choma hichi, choma hichi. Eh, haya tayari tayari, kila mtu pale kashakuwa nini, chukua kuna marashi marashi, kungutia kungutia, watu wote wazima, watu kila mtu kashaka sawa. <clears throat> Kaambia haya, damu ile wakati zinachinjwa kuku na kondoo ile ilikuwa inakingwa, mimina mule, chukua kata miguu ya kuku, vichwa vya kuku, kichwa cha mbuzi, cha kondoo, vyote weka mule kwenye ile kaburi, fukia pamoja, kila kitu. Mifupa lakini ishatolewa tayari, siwekwe mule, kufukia pamoja tayari tayari. Haya bana, kazi imeisha wanachukua mbuzi yao tia kwenye vigunia. Ah, wale hawaambiwi tena, ndio wanachukua kuchinja, ndio kazi yao ile. Mbuzi, kuku, nini wote tia kwenye gunia, kondoo. Haya. Wanapeleka wapi? Nyumbani kwa Kufanya nini? <laughs> kwa mganga. Kwa mganga ikifika inafanywa nini? Kuliwa. <laughs> Inakula. Huyu bwana huyu. <laughs> Wakati huo mifupa ile ya mtoto yule mmepeleka wapi? Ile ile nikampa mjomba mmoja mtu mzima. Hiyo ikachukuliwa kitambaa cheupe kilikuwepo pale mm. inafungwa kitambaa cheupe mm. tayari vizuri kufunikwa, ikachimbiwa makaburini mm. eh, kachimbiwa makaburini mm-hmm. basi pesa sasa mm. yule bwana akatoa shilingi elfu thelathini mm. kesha aliwambiwa mm. ukiachilia mbali na elfu kumi mm. kweli yule alivyoipewa nkapewa mimi mzee, nkatia mfukoni nini, watu tukafungasha haya, akatoa asante sante pale tukawa gari dereva akatuperudisha poturudisha tukaingia ndani na mjomba pale, tukapiga mahesabu. Kuna pesa ile elfu kumi iliyotoka haijaisha ti kwenye vifaa mm. wagaie gaia hao alfu alfu, akagaiwa wale wasindikizaji elfu thelathini ile na mimi kapo alfu kule elfu thelathini baki kama elfu thelathini. Kwa hiyo katika mahesabu yangu mimi haraka haraka nilipiga, yani hapa mwezi sita mwaka, mm. yani mimi Ulaya naiona Yaani mimi mahesabu yangu ni Ulaya. Basi tulifanya ile kazi mashallah. Kazi ilikwenda kama Mwenyezi Mungu alivyojalia. Ilikuwa hakuna anayekuja akarudi. Mm. sijafanikiwa hakuna. Mm. Kwa sababu nilikuwa ninachofanya nafanya kama nakupa leo ni Alhamisi, Jumatatu, Alhamisi, Jumatatu mpaka Jumatatu, kama bado kila tulichokitumia na kurudishia mm. kama tatizo litakuwepo, kila kitu tulichokitumia tutakirudisha, tutakununulia kondoo wako, kuku wako, pesa yako, kila kitu, kasoro muda tu. Muda tu ndo utapoteza. uh -huh. Aa, kufika juma juma Alhamisi ile siku ya kwanza, siku ya pili, yani Jumatatu mpaka kufika Alhamisi apiga simu, ah, tunashukuru, hakuna tatizo lolote. Nikamwambia tayari huyo kaisha. Na hilo tatizo lilikuwaje? Ni ukilala inakuwaje ndani? Ndani ukilala watu wanapika, wanapakua, wanakula, vyombo vinaoshewa, wewe umelala ndani kwa nyote mmelala usiku mzima, watu wako hamkani hamkani. Kwa hiyo ilikuwa mule hamulaliki na ukikaa vibaya usiku, yani wewe umekaa vibaya tu, hata mchana basi umekanyagwa, unashangaa kuna mtu kakukanyaga. Yani nyumba inapilika pilika kushinda hata za wale wenyewe wanaokaa. Na Hizo pilika ambazo zilikuwepo pale unaziona kwa macho ukiwa umekaa hivi. Huwezi kuona. Unajuaje wamepika na kupakua na wameosha? Eh, Hey, unaona kabisa jikoni mpiga pika za kupika walivyokuwa nasema wenyewe mimi sikuona. Mm. Ushanaelewa na ndio tatizo lilokuwa na nini? Unaweza kukaa umelala. Mm. Jikoni huko mtu anaosha vyombo. Maji anamwagwa na kweli ukiamka asubuhi maji amemwagwa. Mm. Ushanaelewa eh? Mm. Mtu kapa kisha pika pika anapiga deki anasafisha huko jikoni. Baada ya, baada ya hapo sasa nini ambacho kiliendelea? Hakuna kitu. Kwa, kwa upande wako sasa? Kwa upande wangu mimi tena pale tukakaa Siku moja nikakaa nikasema ni siku nyingi sijaenda nyumbani mm. na huu ni mwezi wa saba mm. tokea tulipoanza hizi shughuli mm. wakati huu mwezi wa saba mimi na mwaka kama naye mm. kwa hiyo hapa cha msingi niko peke yangu, nirudi kwa mjomba nimwambie mimi nataka kwenda nyumbani kuonana na babu babu yetu mzazi mzaa mama alikuwa yuko hai kweli nikarudi nikaenda nikamwelezea mjomba, nimelala nimeota, mi natakikana nirudi nyumbani kwa babu. Mm. Ushanelewa? Mm. Akanambia nyumbani kwa babu, mbona mapema sana mjomba, sijue tusubiri kwanza mpaka mwezi huu uishe. Nikamwambia yani ni kitu muhimu, ili hizi kazi zetu ziende, lazima mi nikaonana na babu. Unaelewa? Akaniambia basi hicho ni muhimu kweli, lakini subiri mwezi huu uishe. Hey, hey. Lakini sasa nimeongea kama leo kama kesho ndugu yake ndo akafika ndugu yake kwa mama mmoja kutoka huko Pemba ndo akaja pale Mombasa. Siku ile kafika siku ya pili ikaja gari gari ya simenti kaleta simenti kamara zikaja lori zile kumwaga mchanga kwa pembeni nyumba kapanga kwa pembeni yake matofali akaanza kupigwa pale. Yule ndugu yake ni fundi, akawa anapiga piga matofali, anapiga matofali, anapiga matofali, simenti zinaingia mchanga. Ana kiwanja chake, kiwanja chake kiko kama hapa tulipo, na pale kona pale kwenye ile nyumba ya ghorofa tulipokunja kuja huku, tunajua pale ndio. mm -hmm. Lakini matofali anapigia hapa, yani kama anapigia matofali kule ndio inakuja kama huku mm. Ah, basi bwana, shule ya matofali imekwenda mpaka inafika ile mwezi aliosema. Siku hiyo nikamwambia mjomba, mwezi umefika tayari. Akasema basi sawa, kesho nikitoka kazini tutaangalia namna gani ya kupata nauli wewe kwenda. Hela bado zinaikuwa kwenye kibuku Shughuli zenyewe zikifanyika, hela mimi nadumbukiza muda. Hmm. hmm. anarudi kazini anachukua mitikashi elfu, shilingi elfu tano za Kenya ndo ananipa mm. nauli hii hapa basi, nenda ukishafika kule nipigia mimi, takutumia pesa ili urudi. Mm. Nikamwambia sasa ndo nini, tuvunje kibubu tugawane mm. ili Oh, eh, ili mimi niende kule na mimi nikaangalia kuangalia nikirudi huku, sio niende kule mimi natakikana ninunue hata marashi tu nianze kukupigia wewe nini sasa mm. Oh njomba basi unajua kupanga siku zote kupanga bwana ni kitu kimoja kibaya sana, nafanya tunafanya bidii ili tujenge nyumba yetu tuishi kwetu. Mm. Nikamwambia kwako wewe na nani? Uishi kwako wewe na nani? Mm mimi na wewe, mimi na mkeo na, na wewe na mkeo na wanao au wewe na nani? Kwa sababu mimi sijakuelewa. Mkataba wetu ni kwa tuweke kwenye kibubu tugawane. Kama ni hivyo kwa kila tunapofanya kazi tunakuwa tunagawana. Mimi nikaondoka pale kufungua ninayo moja ya kwenye kibubu. Kanipa. Kwenda kufungua hamna hata mia. Hata mia. Mm. Eh. dunia jamani. Hii dunia hii dunia ni nini? Hii dunia ina nini? Basi nikarudi nikamwambia, hebu nipe mustakabali, kwa sababu unaona hapa sasa bawa ya luba ile mm. natakikana mtu utafute nguo zako zilipo, uvae uondoke. Mm. Lete mustakabali, tushafanya kazi zaidi ya miezi nane mm. na pesa alhamdulillahi oh, nyoma ndo kama hivyo, tujenge tujenge. Kaambia kama basi tujenge basi, sawa, haina shida, tujenge, haina shida. Nikabidi nikatoka pale ndo kashika sitaki tena hata nikama simu anakuja ananifuata na ndaa ah, bana achana na mimi bwana achana na mimi kabisa naamini mimi si nilikukuta na kila kitu chako umepanga mwenyewe vyumba vyako cha kwako cha mke wako cha wanao cha kwako na, na cha wanao na kimoja ukafanya ofisi yako mm. kwa hiyo ofisi sipo na nifuata wa nini huko? Halafu ni mtu mzima, ni mtu mzima ambaye kwa ananizaa mara mbili. Huyo mamangu mimi yeye ni kaka yake lakini nilikuwa ninaongea vile ninavyotaka, kwa sababu ndio nishaona da maisha haya mimi hata sijui itakuwaje huko mbele. Mm. Kweli shukuru Mwenyezi Mungu, nikakaa nikapozea machungu, naye kajenga, kamaliza, kanini, ka kaishi, kahamia kwenye nyumba yake. Mimi kawa sasa pale nimehama, nimehamisha majeshi huko, nimehamisha nimehamia sehemu nyingine. Sehemu nyingine katika kuishi nimeishi nakaa, natembea, nafanya nenda zangu bichi, ndio maisha yangu hayo, mpaka nikabahatika kule nikapata mke nikaoa, baada ya kukaa sana kujua kama sasa hapa, kabla sijafika huko hapa, wakati nilipotoka hapa sasa, ikabidi mimi na nawasiliana na yule babu kule, nikamwelezea babu yote, akasema mimi nilijua, nilijua wewe ilikuwa haistahili kuishi hapo katika watu wote waliokuwa uko ingishi kwa mtu yoyote, lakini sio kwa huyo. Hayo nilijua. Sasa wewe tafuta nauli, njoo mm. tafuta nauli, njoo. Kweli mimi nikatafuta nauli, maisha ya bwana, katafuta nauli Tafuta nauli, unajua tafuta nauli, ile pesa ile nishaitumia, tafuta tafuta naye kweli, nikaja nikabahatika kupata nauli, mimi nikenda. Nilipokwenda na mkeo peke yako? Peke yangu kwanza, hapo sija nini mke. Nilipofika kule, yule ndo akanieleza, tukaelezana, akanambia sasa, je, hebu wewe sema unataka kufanya kazi gani? Nikamwambia bwana, mimi kazi nitakoifanya kama ni biashara au niondoke. Mm niondoke niende Ulaya mm. nikaangalie maisha, kwa sababu hapa utaishi utakavyoishi hapa. Nikamwambia hapa, hata unipe ukachukua ile benki ya serikali ile unihamishie, unaambia hii ya kwako, mm. itakwisha na mambo mawili, naweza nikawa mchawi baadaye huko mbeleni mm. au nkawa au nkafa tu bila kutegemea, lakini nikienda Ulaya hata niondoke hapa sina hata mia, nitastaarabika tu. Akili yako ndio inavyokutuma. Na ndio ilivyo Afrika hii. Kwamba ukiishi hapa hapa wewe mwisho utakuwa tu kwa sisi, labda uwe kama vile baharesa mm. lakini eti uende kwa ndugu yako bwana, hukusoma mm. shika milioni tano izifanya biashara mm. hauwezi ukenda mpaka dakika ya mwisho wewe mm. kama hutakufa baadaye utakuwa mchawi tu. Kwa nini? Ehe ile ile milioni tano itakuwa wewe upate milioni hamsini mm. milioni hamsini ili uipate lazima uende kwa waganga ili biashara yako ikue mm. kuna mambo mawili kukua na, kufu, na kufeli mm. itakapofeli tayari wewe ushaingia katika mambo mabaya sana imani yako kwanza itakupa wewe kama pesa yako haikuisha tu hivi hivi imechukuliwa mm. umerogwa mm. na ndio ile watu wengi mnaoona mm nani alikuwa na pesa milioni ishirini thelathini akaendelea nayo ndani ya miaka thelathini mm. hakuna mm. wengi sana wamepigana chini mm. kama mtu ushawahi kutoka Tanzania ukenda ukazunguka nchi za watu mm. uko tayari utakapokuja hapa kumpa mtu milioni kumi kumi na tano uondoke uende ukafanye maisha Ulaya na wapo watu kibao kibao Sio kama labda hiyo ni hadisi, wapo tu watu. Mimi mwenye nafsi yangu sasa hivi nishawapeleka bana, anataka kwenda Canada bana, anataka kwenda wapi? Milioni 14 bana, unayo nao milioni 14, mtu anatoa milioni 14 kan kan kan hii hapa milioni 14 bana, baada ya siku tatu utapata viza yako. Mtu anachukua viza na anaondoka. Mm. Akifika kule maisha mazuri, akifika kule anaishi, kwa sababu kwa wenzetu ni tofauti na hapa. Wewe kwa nini unakataa kwako? Kwangu wapi? Hapa. Hapa mimi nimekaa kibahati mbaya tu. Wewe unadhania na kuja bwana, chagua kati hapa ambapo kwa unaambia ni kwako umezaliwa na nchi gani Ulaya. Mimi nachagua nchi yote Ulaya kuliko ni hapa nilipozaliwa. Acha bwana maisha shayo. Wewe ukiwa kama mwandishi wa habari, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, umesoma alhamdulillahi unajipatia riziki yako kwa njia ambayo kuna watu hapa hapa Tanzania ni kwao kazaliwa, lakini hajui mlo mmoja ataupatia wapi. Ila pia tunasikia walioko kule pia wanateseka vile uongo, vile wanasema ni uongo, ni uongo, usisikie ni uongo. Inabidi nikajione, niambie watu kama walioko Ulaya wanateseka, ni yule mtu kama hivyo wewe mm. ambaye kwa umesoma umeondoka hapa umeenda zako Ulaya kwa ume, unasoma Ulaya au umeondoka zako hapa unafanya kazi, umechukua hela yako unaenda zako Ulaya kufanya shopping au kusoma. Ukifika kule ukiniona mimi ukiniona mimi sawa eh? Wewe si umekuja zako kule kiulaya Ulaya, umefikia hotelini nini, unaniona mimi labda na na na, na, na, na kusanya matakataka yale madumu ya takataka, kwa sababu Ulaya hata mkusanya takataka. Hapa kwetu mtu mchafu zaidi ni mwokota chupa. Lakini Ulaya mwokota chupa ni mtu anayefunga tai. Mm. Ushanaelewa? Mm. Mnaelewa? Eh? Mm -hmm. Sasa wewe utakaponiona mimi labda naokota chupa Ulaya utasema ah, kija hapa sasa. Mm. Una kazi yako, maisha yako yanaenda. Nitakapokuja kukufuata mimi ambaye kwa sina moja la mbili nikakuelezea kuhusu habari ya Ulaya utasema wewe watu Ulaya wanateseka. Watu Ulaya wanafungwa Hapa pia watu wanafungwa. Kushanelewa? Eh? Mm. Hakuna mateso yote utakaopitia Ulaya makali kutokana hapa kwenu ulipozaliwa hapa Tanzania au nchi zote za East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania na Msumbiji. Sasa mbona kuna baadhi ya watu ambao wapo kule, ukiwasiliana naye anakwambia mimi natamani kurudi nyumbani leo kesho? Ni muongo. Kinachomzuia nini asirudi? Ni muongo. Mm. Na kama huyo mtu unaye na unamjua, niunganishe naye mimi, alafu anaambia uko nchi gani na kwa nini atamani kurudi? Mm ni muongo. Ila unatakiwa kuwa mzalendo na taifa lako. Tuishie hapo, tusibishane alafu tuendelee. Ah, ah sikiliza. Mm. Mzalendo ni lazima uwe mzalendo na taifa lako. Mm. Sasa unategemea uzalendo gani? Mm. Uwe mzalendo kivipi? Mm. Kijumla. Kijumla kivipi? Kikila kitu. Nikiona takataka niisogeze pembeni, niwe mzalendo, nikiona watu wanapigana niwamulie, niwe mzalendo. Katika kila ambacho unaona hakijakaa sawa, unatakiwa kuwa mzalendo nacho. Haiwezekani kama hakijakaa sawa, mimi uwe mzalendo nacho. Kushanelewa eh? Mm. Wewe utaisifia serikali kwa sababu inakulipa mshahara. Mm. Yule ambaye kuwa ni mkulima hata hata isifia serikali kama ambavyo kwa wewe utaisifia unalipwa mshahara na serikali mm. atatoa mapungufu kibao. Ndivyo binadamu tulivyoumbwa, hilo linaeleweka. Na hata ufanye mema mangapi, lazima mabaya watayaona, Lazima mabaya tena atafufuliwa yale mabaya kuliko yale mema ambayo kwa utayafanya, yale ah. mema atafukiwa. Sawa, haya tuendelee sasa. uh <coughs> -huh. Baada ya kurudi kule kwa yule mzee, nilikaa pale, ikawa ishu zangu ni zile zile tu za bichi. Mwenyezi Mungu akajalia, nikakutana na mwanamke, mwanamke ambaye kuwa roho yangu ilitamani nimuoe, uwezo wangu ulikuwa mdogo kwa sababu sina pa kukaa, ni mgeni pale nakaa, kwa sababu mtu kusema kama sina pa kukaa haimaanishi kama nalala nje. Nguo zangu mimi ni hizo hizo, suruali zangu tatu, shati zangu nne. Sasa utaangalia kama timu nyingine utavaa shati bila suruali, kwa sababu <laughs> suruali moja, shati moja haina suruali. Ushanielewa eh? Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mwafaka kuoa, miaka 33 34, ni wakati mwafaka kwa binadamu mwenye akili timamu. Lakini sasa je, ni wakati mwafaka unacho cha kuolea? Nikajigundua sina lakini wakati nafikiria vile ni kumbe na ule mwanamke alhamdulillah, mashallah. Mm. Na yeye pia anatamani tunaonana tu nyumba ya jirani kama kule na kule, natoka naenda zangu, napita naonana tu. Muislamu ni mtu na heshima zake, kwao wana heshima alhamdulillah. Na mimi pale nilikuwa katika maisha yangu, kitu ninachokiogopa nchi yote ninaokwenda, jambo la kwanza mm. ni wanawake, hususu watoto wa watu mm. katika sehemu zote mimi ninazopita. Ushanielewa? Ndio. Huwa nakiogopa sana kitu kile. Ah. Kama kwenda sehemu tu hivi kajikuta mimi ndio mimi sijui ah mimi huwa na na mimi kweli kana natunza mpaka siku hiyo sasa baada ya kuona kama ah sishughulikii si nini kweli natoka zangu msikitini, yule mwanamke kanipita mwenyewe, kaja tukasalama, tukasalimiana salamu tu la kiungwana, kajifulstiri vizuri. Baada ya kusalimiana, akanambia mimi nina shida, naomba nikuelezee, na kama kuna uwezekano naomba unisaidie. Nikamwambia hakuna shida, kama liko ndani uwezo wangu nitakusaidia, lakini kama liko nje ya uwezo wangu utanisamehe. Akanambia naamini kama itakuwa ndani ya uwezo wako, bismillahirrahmanirrahim. Akakaa akafikiria, akanambia basi nenda utakapotoka msikitini alasiri njoo sala saa kumi. Kweli nikenda zangu, kenda zangu na shughuli zangu za alasiri, nikaenda kutoka msikitini kuja zangu huku nikamkuta pale pale barazani kwao, kakaa kaniita, kanaambia bwana, mimi shida yangu naomba unioe.